¡Viva México! Welcome to my channel. Today's video guys, my event time pupuntahan ngayon guys. samahan niyo ako sa hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel. Magta-travel tayo. That's my husband. Naligaw na kami. Nalapit naman. Kaspil pa na yan. Eh. Ayan guys, pasensya na guys. Hindi namin makita yung hinahanap namin. Yan. Yeah. Continue on to Edison Highway. train. Yeah. na. left. Oh. Yeah. Oh, yan o. Ito na. Ito, Turn left at Edison Darating na kami sa Mexico. Ha? Alam ko eh, parang ano? Oh. Parang ano? Oh yeah? Ano? Oh. Adi! Oo! Han, dito pumasok oh. oh. Yeah! Ito guys! Wow, ang ganda! Oh! Para siyang ano? Ikutin mo na. Ayaw. My God, ang ganda. Ayaw. Uh, ha? Sa Mercado Latino. Ayan, mga crates. clothes. Ayan. Ayan guys, ang uh, palengke ng mga uh, Latino. Ayan, uh, mayroon silang mga toys. Uh, individual sila guys ang ano nila. Para siyang uh, divisoria sa atin. Ayan may mga ano sila uh, toys sa mga sari-sari may mga uh, perfume sa side ayan tutor ko kayo rito guys kung anong aming ma experience dito sa um, Mercado Latino ayan malaking place to siya guys Ayan, para kami ring nakarating ng Mexico. Ayan, ang kanilang restaurant. Ayan. Ang marami silang offer na mga pagkain. Diyan sa gitna ng ano, mayroong music. Kasi mayroon silang event today. So, ipifilm ko kung anong mga event nila rito. Ayan nag-start na sila ng kanilang uh, concert guys, may mga ice cream dito. Ayan. Mga store. Look. Yung ano. Mga store. Dito. Dito. guys, mahimili lang kami ng aming uh, makakain for today. Na-try namin ang, ang pagkain ng uh, Latino here. Thank you. Alexander Stinga. you. Tikman natin ang taco ng <laughs> Mexicano. Ayan, uh, masarap ang kanilang taco. Umorder kami ng taco at saka burrito. Ayan guys, tinatry namin ang pagkain dito sa Mercado Latino. Masarap siya guys. Ayan. Plaza del Pablo. Welcome to Mercado Latino. Yan ang parang merkado ng Debezoria sa Maynila independencia nacional. ¡Viva México!